こんにちは、粟田洋介です。今日は仮キャンバスボードを作っていこうと思います。仮キャンバスボードとは何かというと、私が勝手に作った言葉なので、そんなものがあるかどうかわかんないんですけど、キャンバスボードというのは絵を描くためのもので、キャンバスがボードにくっついて、ボードになった状態のものですね。なので、こういう針キャンバスよりも場所を取らないし、金額はどうなのかな なんかねあんま変わんないような気がするんですけどこういうキャンバスよりは気軽なキャンバスという感じのものですねえ今日やることなんですがキャンバスボードを2種類作っていきますそしてその上に絵を描いていきますそしてキャンバスボードのまま壁に絵を飾る方法というのをやっていきますそして最後にキャンバスボードを剥がして大丈夫かどうかというのを実証したいと思います ぜひ最後までご覧ください仮キャンバスボードというものにした理由なんですが3つ理由がありますその1つがまずは収納性絵をたくさん描いていくとキャンバスキャンバスバンバンバンバンかさばっていきますなのでこのぐらいの厚さのキャンバスボードでしたらこれが重なっていくよりも薄いので場所を取りませんなんですけどこれは このホチキスとか、まあ、釘が打ってあるやつもあるんですけど釘を外してあの剥がせばキャンバスの状態にしてもっと薄もっと薄くなりますもしくは大きいのだと丸める丸めて保管しておくことができますキャンバスボードはもうすでに厚みがある程度あってそんで丸めることはできませんで仮キャンバスボードっていうのはキャンバスを仮ですから ペロペロペロっと剥がすことができてなので薄くなるし丸めることもできるというこれの良さとこれの2つの良さが合わさったキャンバスということになります2つ目が手軽さということですねこの薄さなのでどっか持ち運ぶ時も便利ということと作業作る作業ですね釘でバンバンバンバンバンバン打つ場合は住宅地だと夜間に 作業ができませんできるかもしれないけどとても近所迷惑ですで昼間も場所によってはできない場合もあるかもしれないですねホチキスだとまあある程度音が軽減できるんですけど私は夜間やらないようにしていますこの木の枠も自分で作る場合はノコギリとかで切らな木を切らなければならないのでそれはものすごい音がしますで電動ノコギリなんか使った時にはものすごい音がしますなので 夜間作業ができませんでもキャンバスボードの場合は音が鳴らないので夜間も作業ができますということですねで3つ目がコスト、まあ、これお金がかからない方法というビデオも紹介していますがあんまりお金かけずに木の枠作ることができるんですけどキャンバスボードはもっと安く作ることができますということで今日使うものなんですが段ボール そしてキャンバスそしてガムテープこの3つがあればできちゃうんですけどもっと安くする方法としてまあ段ボールガムテープそれからクリアファイル布そしてジェッソこの5つが材料になって道具がカッターナイフと定規これで段ボールを切ります がジェスを塗るための筆です今日は前置きが長くなってしまったんですがちょっと作っていこうと思いますまずはこの段ボールを切っていきますこの綺麗な部分を使おうと思いますで切る大きさなんですけどこれがスタンダードなサイズで F0 というサイズですねでスタンダードサイズにしておけば 企画の額に入れることもできますし規格サイズのキャンバスにすると何かと便利なので F0 のサイズに切っていこうと思いますこれで大雑把に切っちゃおうこれ2つできますねこのサイズなら私がこの段ボールのキャンバスボードを作り作ったのは学生の時で学校の先生に教えてもらったんですよねで学校のキャンバスとかジェスト使ってたんでお金かかんなかったんじゃないかな あの頃はものすごい助かりましたねこのぐらいの大きさですかねでもう1個同じ大きさに2つ作ろうと思います超いいかなはいじゃあ2つ切れたので今度はキャンバスを貼っていこうと思うんですけど1つが簡単な方法もう1つが安くできる方法というので同時進行でやっていこうと思いますでこっちの方には プリジェストジェストがすでに塗ってあるキャンバスを貼っていこうと思いますこれはねめちゃめちゃ簡単ですこれが裏ですねちょっと大きすぎるもっとちっちゃくてもいいですけどこれでいこうと思います簡単すぎてね何これって思いますよ こうやってこっち側もガムテープ止めるでしょこうやってここね折ってかっこよく折う先にガムテープ貼るとやりやすいですねこれ大きいなと思ってやりやすいのかな プリジェストでこれやるの初めて学生の時にこれ作ってたのはかなり昔の話なのですごい久しぶりにこんなのであの時はこんなちっちゃくなかったですね大きくても作れますはいこんな感じでできました裏はこんな感じですでねこれただ絵を描くだけですちょっとね 段ボールの凸凹が残りますそれ忘れてましたでこれを解消するためにうーんこれを使ったらいいんじゃないかなと思いましたお金を使わないために段ボールっったんですけどなんかねこのスケッチブックとかの裏のこの厚紙ぐらいの段ボールの代わりに使うといいと思いますではねちょっとこのクリアファイルを この大きさに切っていこうと思いますはいじゃあ2つ切れたのでここにこんな感じにしてその上から布を貼っていきますちょっと今これを切っていきます これに巻きつく大きさなので巻きつけるスペースを取っていくのでこのぐらいのところですねちょっと切り込みを入れてぐるって破くとまっすぐ切れますこれ、ね、長すぎると巻きづらいし短すぎてもやりづらいのでここで切っていきますのクリアファイルキャンバスクリアファイルと載せていって短いのはやりづらい短いの してここですねポイントなのはちょっと引っ張るポイントなの先にガムテープを出しといた方がいいですかこれでいいとしましょう。 ジェスをつけるとキャンバスが縮んでくるんでピタッとなると思いますこのクリアファイルをつけた理由なんですけどこのアクリル板をつけた理由ですねそれはジェスをつけると直接段ボールだと段ボールに貼り付いちゃうんですねで剥がす時に一緒に破けますそうするとね紙のカスがついたキャンバスが剥がれて出てきちゃうんでクリアファイルがあれば 破けないでするっと話せるっていうわけですねじゃあジェスを塗っていきます何個とか今日はしていこうと思います小さいから楽ですジェス1コート目塗りましたちょっとねこれ乾かしていってあと2コート塗ろうと思います はいジェストが乾きましたそれでね絵を描く部分ピンとなったんですけどここがねちょっと緩くなってきましたそれはねいいことですなのでちょっとここのたるみをちょっと直そうと思いますこれをねツルツルの描きやすいキャンバスにしていきたいと思うので軽くここをサンドペーパーをかけます これはね細かいやつで400番ぐらいですねでここにセカンドコートを塗っていきますこのねジェスは今日は3回塗ります はいじゃあセカンドコートが塗り終えたので乾燥させて今度はサードコートを塗っていこうと思いますはいでは2回目のコートが乾いて3回目のコートといきます3回目ジェスを塗る時なんですけど色を混ぜていこうと思います色彩理論で色の濃さの段階がありますそれで段階1から10までありますで0っていうのが白で10っていうのが黒 だとしたら真ん中がグレーなんですけどこれがあのニュートラルグレー3っていうニュートラルグレー3ってやつなんですけど3番目の段階ですねそのグレー1234の3でこの5っていうのがあるんですけど3っていうのがグレーだとこのぐらいの濃さなんですけどちょっと分かりづらいんで今日はねブルーを使いますまあ真ん中ぐらいの5を使うと絵を描いた時にその濃さが分かりやすいから そういう風に塗りましょうって昔学校ペインティングのクラスでやったことがあって今私そのやり方やらないんですけどそういうやり方もありますということで今紹介します何をするかというとジェストにアクリル絵の具をちょっと混ぜていきますでこれはアクリル絵の具で描く時も油絵の具で描く時もこのアクリル絵の具を混ぜますで段階の5っていうのが どんな濃さだったんだかちょっとわからないのでいい加減にやっていきますその前にねこれシャングペーパーで軽くいやあのまたツルツルにしていきますはいとりあえずね 3回目のコートが出来上がりましたのでこれは乾けば完成ということになりますでこれ3回塗る理由なんですけどアクリル絵の具だったら1回でもいいですでも油絵の具使う時は3回ぐらい塗った方がいいと思いますでジェッソって1回目塗っても塗り残してるとこがあるんですよこれ色塗ったから分かると思うんですけどここら辺とかねまだね白いところが塗り残してます 穴みたいのがちょっと見えるかわかんないんですけどこの辺とか塗り残しっていうかねどうしても出てきちゃうんです3回も塗ればジェスト自体はまんべんなく塗れてるということになるんですけどジェッソ下地材をつけてるんで1回目のコートが塗ってあると2回目のジェストは塗りやすいし3回目塗る時はもっと楽になりますで絵描く時にはものすごく楽に描けるということになりますので3回とかね 塗ると絵もとても描きやすいですじゃあちょっと乾かしますはい2枚のキャンバスが完成しました裏はねこんな感じですこのジェスを塗って作った方がしっかりねピンと張った仕上がりになっていますでもう一つの方は最初からシワの寄ったキャンバスだったのでちょっとこのシワは残っています絵の描き心地も知っていただきたかったので 絵を描くことにしましたではねこっちから描いていきますこっちが青だったのでこっちは赤にしていこうかな はい、絵が完成しました。長いビデオになっていますが、もう少しお付き合いください。今度はこの絵、キャンバスボードを壁に飾れるように紐をつけていきます。ものすごい簡単な方法です。まずはこの紐。紐は何でもいいです。えー、っと、紐をまず切ります。こんなもんかな。んでね、ここ結ぶ目をつけます。 も同じように結び目をつけますでねガムテープまず片方をガムテープで留めてもう片方もガムテープで留めますのもんですねはい これだけのことですこうやってじゃんこれだけですこの方法なんですけどこれも学生の時にあの学校で展示する時にこんな感じで展示をしました結構ね使えると思うんですよでねあのフリージェイソのキャンバスでシワが寄っていたんですけど絵を描いたらシワがなくなりました それで段ボールでこぼこしてるってことだったんですけど全然気になりませんでしたでちょっと剥がしてみますガムテープを剥がしても全然変わらないと思うんですよねこってねガムテープ破けるんですよね、はい、こんな感じですこれはねあの予想通りの展開ですで今度は こっちですね裏にこのクリアファイルをつけたので段ボールが剥がれることはありませんでしたで段ボールに JS はつきませんでしたそしてクリアファイルに JS が貼り付いていますで剥がしますなんかねすごいツルツル綺麗に剥がれました これをまたボードにつけたい場合は戻すことができますこっち側にクリアファイルをつける必要ないので裏側はね段ボールをまた再利用するためにクリアファイルを置いて で元通りになりましたこんな風に貼り直しもできますでまたねさっきみたいに紐をつけて紐も再利用できますこんな感じで紐をつけましてまた壁にかけることができますでね久しぶりにうちの猫2匹描いてみましたクリアファイルの代わりに テープを貼っちゃってもいいと思うし、段ボールの代わりにベニヤ板とかでもいいと思います。プラスチック板みたいに硬いやつで作ると、こういうの貼らないで済むんで、やりやすいと思います。仮キャンバスボードなので、裏とか見た目がね、ちょっと <laughs> こんな感じなんで、絵をたくさん練習で描きたいって人にとても向いてると思います。あとね、普通にこれ F0 のサイズの 額額装もこれでできちゃうのでで額に入れちゃうと裏分かんないんでそういうやり方もできると思います仮キャンバスボードじゃなくて次はプロフェッショナルな仕上がりのキャンバスボードの作り方っていうのもまた次やっていこうと思いますというわけで今日は長いビデオになりましたが最後までご視聴いただきありがとうございますまた次回の動画でお会いいたしましょうさようなら 最後までご覧いただきありがとうございます。この動画が面白かったという方は動画作りの励みになりますので高評価ボタンなどを押していただけるとありがたいです。今後も動画を投稿していきますので是非チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。